yolları Oy turuncu saçardı Buncalarga mavi yense Kızı yüzün aşardı Yon giderge dolar bulsam odalar koçardı Sen olursa men olursa Begonalar